В Казахстане, например, более 90% государственных услуг уже оказывается в электронном формате. В период кризиса около 6,5 миллионов людей получили поддержку государства посредством цифровых систем. Школы и вузы перешли на дистанционный онлайн формат обучения. Свыше 15 миллионов человек в Казахстане являются пользователями беспроводного интернета – мы прекрасно понимаем – будущее за технологиями и инновациями. Қазір заман басқа. Адамдардың санасы да айтарлықтай өзгерген. Оған қоса, бүгінде барша әлем жұртшылығы күрделі кезеңді бастан өткеруде. Қаржыны оңды-солды жұмсап, ұлан асыр той жасайтын уақыт емес тиімсіз форумдар мен конференциялар өткізу де қажет емес тағылымдық мәні бар шараларға баса назар аударған жөн біз үшін халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту басты міндет елдің тұрмысы түзілмесе жетістіктерді мақтан ету артық жұрт бізден өміріне өзгеріс әкелетін нақты қадамдар күтеді мемлекеттік аппарат осы сенім мен үмітті ақтауға тиіс